Nah, tunggu. Tiga, dua, satu. Kamera rolling. Action. Hai guys, kembali lagi dengan Bada Sirki. Welcome to this vlog. Bukan, bukan, bukan. Ini acara apa? Tahunnya apa, Pan? Tahu siapa yang ngerekamnya? <laughs> Itu tuan rumahnya sendiri. <laughs> Yo guys. Eh, hey, kau bawa tuh pinjam sandal aku, nih, hilang. Hah? Lah. gini terus bisa meledak di laptop <sighs> coba browsing laptop bagus lah wah Asus nih 5 jutaan gila kasus Ronji, wajur warung jujur oh Republic of Gamers goks banget nih wah kalau punya ini Hmm. Gotcha. Onde mak mahele. mau cari apa anu ngobrolnya sambil duduk aja ya jadi gini ya laptop Fadal yang sekarang itu sudah nggak support kegiatan editing Fadal dan refreshing seperti bermain game ya. Terus? Fadal mau laptop baru ya. Kau mau laptop apa? Asus ROG ya. Hah? Apa? Asus ROG? Asus ROG. ROG, ROG. Gitu dong, pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hmm, kenapa harus pakai Asus ROG? Jadi ini ya, Asus ROG itu memiliki beberapa tipe dari GL, GX, dan G yang semuanya itu memakai Intel Core i7 generasi terbaru dan grafiknya wah banget ya Asus ROG ini sudah memakai GTX 10 dan ada penyimpanannya memakai SSD melakukan segala hal dengan cepat sekencang F1 pakai mesin pesawat tempur go to the moon aja tuh gaming kau. Kau cari laptop notebook tipis-tipis itu aja lah. Nanti kau beli yang tempat-tempat kau tak suka. Kau minta beli lagi. Oh, tenang ya, tenang deh. Emang ayah kira Asus ROG itu setebal-tebal ini? Asus ROG itu ya tipis, tipis ya. Tapi saking tipisnya itu tidak mengurangi performanya. Udah high end, tipis bisa di overclock lagi seperti PC. Uh, eh, Terus apalagi ya ya? Layar, keyboard. Oh iya, keyboardnya ya udah memakai backlight RGB, bikin mata meleleh ya. Terus layarnya memakai IPS screen yang tinggi di kelasnya. Udah keyboardnya bikin mata meleleh, layarnya bikin mata nggak bisa kedip ya. Percuma. Nanti kalau kau salah letak, kau jatuh, jangan bunuh diri kau ya. Kalau kita sama-sama duduk aja, gimana ya? Ya udah. Kalau masalah itu ya, jangan sepele sama Asus ROG. Asus ROG itu memiliki durability dan warranty. Asus ROG itu paling tahan ya. Paling kalau jatuh cuma lecet sedikit doang. Asus ROG ini ya, nggak usah khawatir, kita diberi garansi 2 tahun. Itu cukup lama ya. Oh, mantep tuh. Jadi kau tuh yang mana? Yang ini ya. Apa? Ada gali ginjal. Pitinan dan cukup segitu tuh boleh atau aja loh. Ama si SMA, untuk apa boleh atau mahe-mahe? Dispenser di rumah, orang tuh bayu cicilan nyole. Kan Nikola dibalik. Iya, ndak bisa. udah ya